probable que 6 metros y medio, pero hasta allá está el nuestra la pared. Pero pues igual ese fondo siempre tiene covid serían los Estamos en el estudio de UNE. Mirando espacios de set, acaban de prender la luz. Vamos a adelante por allí. Una especial para es el primer equipo profesional en abrir sus puertas con aquí está el equipo de artes pensando así. Pero igual eso vuela. Pues lo podemos quitar, pues pensar. Que no está. O sea, el de todo lo que hay para Puntole, era igual por improvisación en la casa creativa. Así que vamos a aprender todos a hacer usted, la verdad. ¿Y tenés idea de colores de versión beta? Tenemos, tenemos idea de estética. Colores, hay muchos colores, pero no hay paleta definida todavía. Tenemos que definirlo este fin de semana. Y, lo, <laughs> y logo. y logo también, todo viene junto. Esta media luna hacer tapar este man para que no le hagamos nada. Mi es de escenografía, pero sí, obviamente, pues es el diseño Estamos hablando de diseño con el ingeniero para que nos diga hasta dónde vamos. ese es el otro rinconcito. Y aquí es donde el espacio que estábamos viendo. Vamos a ver.